алейкум мен мен мен мен uchun o'ta бір тема тема барды ну бүгін alhamdulillah Рамазан и болғанда да қадір түндердің басталышы білесіздер рамазанда алла субханала тағала қадір түндерді бекіткен жана бұл ақырғы он күндіктің тақ күндері деп айтылады ошо бүгін алғашқы қадір түн деп өмір үміт қылған түндердің бірі алдымызда тұрады жаңағы даярдану мақсатында бұл бәлкім ошо қадір түнді алла субханала тағала айтып атпайбы тағдырларды өзгөртүүчү түн да бул жөнүндө өзүнчө маселе болор бірақ мен ошо балким ошо тасманы кимдир бирөө көрсө балким жашоосунда ушундай бір моменттер болса тағдырының өзгерішіне бір түрткі болуы деген ғана мақсатта айтқым келді болмаса мен үшін бұл өте жағымсыз тема мен жашауымда бір ә, жағымсыз учурлар эле пенделик болот ошондой учурлардан пайда болгон бир сыгынды тажрыйбам да мен жашоомдо эң жаман көргөн тема бул көрө албастарды көрө албаган адамдар жөнүндө сүйлөшүүнү жаман көрөм чыгармачылык чөйрөдө мен өтө көп ушуга көп алған адаммын қатар менмін деген таланттардың өмірін жеген бір қатар менмін деген ерболдардың чығандардың ушу арманы көрө албастар болған да мени мынаулар көрө албастык кылып жүрүп жок кылды мени мынаулар көрө албайт мынау көрө албастыктан мен өспөдүм көрө албастыктан мынау нерсем чыкпады деп мен канча бір армандың көбөсүмүн ушунча адамдардан бул көре албас жұрттар қандай адам болды екен деп мен аларды да көрчүмүн бул бир караганда билинбейт кадимки адамдай жылмайып жүрүшөт да билинбейт бул көрө албастык адамдын ичиндеги мындай бир жашырынган бир ички дүйнөнүн бир кесели окшойт го кудай сактасын мен өзү азыр эсимде жок мен бирөөгө көрө албастык кылдымбы кылбадымбы тоба кылдым билбейм эсимде жок бирок мен үчүн эң чоң бактысыздык біреудің көре албас болса керек деп есептеймін мен ушундан саламат болсом демек бактылуумун менимче менде көре албастык жок болсо керек мен ушундай деп ойлойм себеби кээде ойлонуп отуруп мен бирөө жарымды көрө албаймынбы мен да суктанган адамдар барбы дейм да мындай суктанган дегенде көрө албаган адамдар барбы ишенип коюңуздар жок мен таппайм же нәпсим менден муну жашырабы мен таппайм билбейм мен кимге көрө албастык кылам мен билбейм чындап айтам кімге ішім тариды мен білбеймін құдай сақтаған ұқсайды и ушундай эле жашагым келет байлыгын да бийлигин да мен алмаштырбайт элем ушул абалга эгер көрө албастыгы бар болсо мен бир да ишти каалабайм эгер көрө албастыгы бар болсо мен бир да байлыкты каалабайм ал ички дүйнөнү жок кыла турган андан өткөн оор кесепет душман жок да менин жашоомдо да көрө албастар болду туугандар мен ошон үчүн бул теманы көтөргүм келбейт мен аябай жакын санаган адамдардын көре албас болды менің ұстаздарымдан маған көре албастар болды менің шәкірттерімнен көре албастар болды мен білем ошон үчүн бул тема мага аябай оор катуу тема мен үчүн жабык тема мен ылайым мына орозо күнү айтып атам мен ылайым түшүнбөй калган адам болоюн мен туура эмес түшүнүп калган адам болоюн ошол мени көрө албаган устазымды мени көрө албаган шагиртимди мен түшүнбөй калган адам болоюн туура эмес ойлоп калган адам болоюн алардың көре албастығын мен көре албастық деп ойлап алғаным үшін мен виноват болғым келет да алар көре албастық қылмағандығы кім бұлар кімдер қантип эле мына жашоодо мынтип карасаң жакшынан кайда жүргөн адам өзүнүн үй бүлөсү бар чөйрөсү бар авторитети бар төргө отурган отура турган жери бар ушундай эле адамдар кантип көрө албас болуп калат мен ушул табият жөнүндө сүйлөшкүм келди бұл адамдар қантип көре алмас болып қалады бұға менің жашауымда бір ықмам бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір өмірбаянына қайрыла беремін қандай мәселе болса аллах субханала тағаланың ең ақырғы пайғамбары аллах өзі я хабибім деп еркелеткен аламдар үшін рахмат болып келген адамға да көре албастар болған туғандар құранда аяттар бұған дәлел көре албастар болған Болғандары өзүнүн жақын адамдары көрө албастык қылған да өзүнүн жакын адамдары өзүнүн туугандарынан өзүнүн амекиси жеңеси дегендей туугандары жақын туугандары уруусу уруусунан шыққан демек көре албас алыс адам болбойт экен да адатта көпчүлүктө өзүнүн ичинен шыққан адам болот экен кантип бұлар көрө албастыкка айланып калды мен ушул жөнүндө сүйлөшкүм келеді Чачын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын бир тууганы амекиси абу талиб андан ал меккенин мэри болуп турган андан кийинки бир тууганы абу жахил ой астафырла абу лахаб абу лахаб абу талибтен кийинки меккенин мэри болгон ал кезде ушу меккенин башчысы мэри ошо эл баккан зыяратчыларга ажыларга зияпат көрсөтүүгө құдіреті жеткен адамдар болған абу лахаб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам төрелгенде сүйінгенінен сүйіншісіне құл босатқан адам кейін аға көре бастығы басталды қайсыл жерде кетті мынау дүрс адамдар бір кезде дос ынақ ушу жан аяшпас жан кыйышпас дос бір кезде тырс кетті да андан ары көре алмастық башталды шагирд е ұстаз сізден көрі мен өлейін деген шәкірт мысалы біреуін карасаң тырс е ұстаз мынау менің ең соның шәкіртім менен мен сыймықтанамын деген ұстаз бір күн тырс кетті кайсыл секундада кетті ұшыл нәрсе мына ұшыл құбылыс жөнінде сөйлескім келеді ар бир адамдын көрө албасы болушу бул анык экен демек кандай адамдын калыс адамдын табиғи уже мен түсіндім осыны табиғи табиғаттан жабылсам мындай мыйзам ченемдүүлүк үчүн экен кимдир бирөө бир жакшылык иш кылса мейли жамандык кылса да озуп чыкса ошентип айтайлы озуп чыкса ага сөзсүз көрө албаста болот экен демек озуп чыккан адамга каршылыктардын бири бул көрө албастык каршылыгы бар экен бул мыйзам ченемдүүлүк экен егер сен жақшылықта болсын жамандықта даже жамандықта болса да мысалы үшін гитлердің де көре алмастары болған емнеге ал да озып шыққан сталин сталин диктатор дейді демек жаман дейді кейде ананы да көре алмастары болған демек озып шықтың ба өзіңдің шөйреңнен озып алдыға шықтың ба сөзсіз қарсылық болады ал қарсылықтың бірі көре алмастар емнеге мынау адам көре алмас болып қалды эмнеге мына адам көре албас болуп калды сен менен дос эмес беле сен менен жакын эмес беле кээде бир тууганы кээде бир тууганы билесиңерби кээде аялы кээде күйөөсү кээде баласы көре албастын ролун кийип калат демек озуп чыккан адамга көре албастыктын болушу табигый бир вакансия орун экен ал болот экен көре албас а эмнеге мынау адам болуп калды бул болбош керек эле деп биз ызаланабыз да бул эмес башка бирөө болсо түшүнөм эмнеге мынау болуп калды dese al baykuş bir kez de senin ilgilindi keçir да da bir ал Al özünün içinde bir de seni adaletsiz dep keçip alganda. Buna onu men kılışım gereğiyle bul kıldı. Buna onu men alışım gereğiyle bul aldı. Buna o özü men atım çıkış gereğiyle bunun atı çıkıp Buna мен nerse de men aldığa çıkış gereğiyle bul çıkıp gitti. Dep бүтті шайтан ошол жерден мынтип олуктуруп тұрып көбіртіп көбіртіп көбіртіп бүт буга чейинки кылган иштериңди аға жаман көрсөтүп а мына жерде да мындай болгон мына жерде да мындай болгон деп отырып мынау мынау кичинекей бүдөмүк нерсе али бүдөмүк болгон нерсе учкунга айланып учкундан бир аз жалын пайда болуп жалындан от болуп бир кезде карасаң ал от адамдын аң сезиминин түпкүрүнө өтүп кетет экен да аң сезімден түпкіріне өтіп кеткеннен кейін аны басқару қиын ал жашоону басқарып қалады көре албас адам өзінің көре албастық қылып отқанын білмейді ал айтады мындай емес та мындай болуш керек еді мынтип атпайбы ал өзүнө ақтау тауып алады е қой тұр мен неге бұны мынтип атам десе логикасынан шығып кетеді ал кейде өзінің логикасынан шыққысы да келмейді қараңыздар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көре албасы көре албастары ей бұл аллахтың елшісі десе логикаға тура келеді да жаңа ал мынау шыны да тана албашқа аракет кылат эмне үчүн себеби эгер аны тана алса көрө албастыгы аны жашатып аткан энергиясы аға жашоо беріп аткан энергиясы жоққа шығады. бөөдө ысырап болған болады, да ага бул ну бұл оңай емес маанисиздик адамға оңай емес неге мен андай көрө албастык қылып жүрдім мен мына ушундай келесомунбу деш ага оңой эмес моюнга алыш оңой эмес ошон үчүн ал өзү байкабаган абалда деле көре албастык кылып жүрө берет раматылык чубак уставдын көре албастарын мен билем экөөбүз сырдашып калчубуз мен билем алар ким екендер э сиз ачыгын эле айтып сен эмне мени көрө албастык кылып атасың деп чечип койбойсузбу десем е аны антип койсом ордуна дагы башка көрө албас пайда болот да дейт эле аябай күчтүү логика аннордагы бирөө пайда болот да биздин жолубуз ушундай дейт эле анан мен ичимде айыгып калчумун тиги шоорду көрө албаса өлдү да эми депчи тиги шоорду өлдү ал түшүнсө гана эми эмнеге мына ролду мен алып алдым башка ала бербейби зачем мага мунун кереги бар дебейби деп мен аны аяп калчумун мындан улам айтып атам эгерде бүгүн қадір түні кендір біреуге өзіңіздер байқап көріңіздер көре албас болып жүрген болсаңыздар кендір біреу негілігін кешіре албай жүрген болсоңуздар кайсыл учурда башталды эмнеден башталды ал виноватпы сен виноватсыңбы маанилүү эмес бүгүн кечирип вот эч кимге көрсөтпөй эл деле байкабайт аны анын аркасынан намаз оку сен кимди көрө албай атасыңбы ошонун аркасынан намаз оку аллахым мен жүрөгүмдөн ушул адамга болгон хасатты чыгарып ийчи де кесел бол ол кесел бұл ору өзің кейін түсін болар болбос нәрсеге ушунча жыл ага таш катып жүрдің мынау котур ташыңды койнуңда катып жүрсүң болор болбос нерсеге канча кыйбат кылдың аны эй канча зарын куюлду ага айланып кетейин керекпи сага ушундай өмүр бул кереги жок чемодандын сага эмне зарылдыгы бар ыргыт бул чемоданды бул кереги жок багаж жүрегіңді жақсылық үшін карма бұл алда қанша алда қанша пайдалы нәрсе жүрегіңді жақсылық үшін карма қасат жолатпа мен түсінемін бұл нәрсені екенін мен ошон үчүн айтып атпаймын не бир акча не бир бийлик берсин эгер көрө албастык ошол жерде мен ойгонуп кетүү ыктымалы болсо мен барбайм азыр мен жупуну эле көйнөктө жупуну эле жашоодо эч кимди көрө албастык кылбай мындай балким мени көрө албаса көрө албасын бирок мен көрө албастык кылбай жашаган жашаған аябай жетишкендик да мені көрө албастыгымды мени көрө албай аткандарга да мен ушуну сунуш кылам эгер мени көрүп аткан болсо ошол эле устазыма ошол эле шагиртиме отпусти меня кыйнаба өзүңдү ар ким өзүнүн өзүбүздүн тагдырыбыз бар эч качан мен сага жамандык кылган эмесмин аллах буга күбө буга жооп бере турган учурда келет просто мени көрө албай атып өзүң жашооңдо аябай артта калдың аябай артта қалдың менің тағдырымды өзгертуші сен емессің да саған бұның немене керегі бар өзіңнің тағдырыңды басқар мені қой бер сені бақытсыз қылған мен емес сені бақытсыз қылған мен жөніндегі көре алмас ойларың егер қайра келсең құшақтап тосып алуға даярмын мен кешіргенмін сені егер ушам десең мен баруға даярмын жана кучактоого да даярмын мен сени да кечиргем и силер да өзүңөрдү кечиргиле да жүрөгүңөрдү бошоткула бүгүн кадыр түндүн башталышы ушуну айткым келди